ξεκινήσαμε να κάνουμε μια πορεία από τη Σπάρτη για την Αθήνα με τα πόδια. Θέλαμε να κάνουμε αυτή την πορεία, να δείξουμε στον κόσμο ότι όταν θέλει κάτι μπορεί να το κάνει. Ε, ο στόχος μας ήταν να πούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ε, ξεκινήσαμε, φτάσαμε στην Αθήνα, τα πράγματα ήταν ωραία. Ε, στην Αθήνα, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι ήρθαν για άλλου σκοπούς, Κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν για άλλου σκοπού, ιδεολογίε διαφορετικέ, δεν μπορούσαν να κατακρίσει κανέναν. Γι' αυτό του θέλουμε και όλου μαζί, αρκεί να μην προβάλλουν αυτό που κάνουν προ τα έξω και καλά ότι εμεί είμαστε σε κάποιον. ανήκουμε κάπου. Εμεί ήρθαμε εδώ πέρα να πούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε, μόνο αυτό. Ήμασταν ε, μια ομάδα πολύ δυνατή. Ε, μπορούμε να πούμε ότι ο καθένα ξεχωριστά και όλοι μαζί κάναμε πράγματα ο ένας για τον άλλον, ο ένας, για όλους και όλοι για έναν όπω λέμε. Ε, υπήρχε κούραση, υπήρχε ζέστη, υπήρχε ε, υπήρχε κούραση μεγάλη. Ε, από εκεί και πέρα το παλέψαμε όλοι μαζί, μας βοηθήσαν στον δρόμο,